En este vídeo os vamos a hablar de producción y consumo responsable. Estás consumiendo por encima de tus posibilidades. Sí, no es a tu alrededor, te lo estoy diciendo a ti. ¿Cuántas veces has tirado las sobras de un plato de comida? ¿O has cambiado de móvil? Solo porque ya tenía dos años. O quizá has cambiado de aspirador porque hacía un ruido raro. Por no hablar de que ni siquiera somos capaces de hacer frente a todos los residuos tecnológicos que generamos y usamos países tercermundistas de África de contenedores tecnológicos. ¿Cómo es posible que países que carecen de tantos recursos sean afectados por residuos que ni siquiera son capaces de producir? ¿Qué está pasando aquí? Según la ONU, un tercio de la comida producida en el mundo se echa a perder. Nuestros hogares son la gran bombilla del consumo eléctrico, y en el caso del agua, la consumimos y contaminamos más rápido de lo que el planeta puede reponerla. Pero claro, ¿Esto qué más te da a ti? No te va a influir en nada, ¿verdad? Bueno, si queremos mantener el nivel de vida actual, necesitaremos tres planetas para producir los recursos que consumiremos. Así que, o bien puedes confiar en las agencias espaciales, o mejor, puedes poner de tu parte y ayudar. Entonces, ¿qué puedes hacer como ingeniero informático? ¿Has desmontado alguna vez un ordenador y has visto sus partes? Reemplaza las piezas rotas en lugar de comprarte un nuevo ordenador. Además, seguro que en tu día a día tienes encendidos muchos dispositivos a la vez. Conciénciate y apaga aquellos que no uses. ¿Y por qué no automatizarlo todo utilizando sensores o pantallas de bajo consumo? No solo es nuestra labor ser capaces de crear programas eficientes que respeten a las personas, sino también crear productos que se comporten de forma eficiente con el medio ambiente y lo respeten. El bienestar no es consumir todo lo que puedas para vivir mejor, sino vivir mejor consumiendo lo mínimo posible.